<laughs> Daar is hij voor bedoeld. Terwijl je aan het skaten bent, bedenk eens een woord voor Leidsterrein. Wat? Terwijl je aan het skaten bent, bedenk eens een woord voor Leidsterrein. Wat komt er in je op als je aan jouw eigen woonomgeving denkt. Gezellig. Ah, nice. Misschien moeten we dat woord ook even erin zetten. Gezellig. Ja? Wat voor woorden? Waar denk je aan? Veel met vlinders. Je hebt bijvoorbeeld echt duizend vlinderlaars. Wat cool. Ja. ja. dat is best grappig. Jouw woord was groen, hè? Ja. Ja. Natuur. Oh, kijk, dat is ook wel vet. Nou, dat vind ik ook echt wel Leidsterrein. Op je skates de hond uitlaten. Top! gezellig gevoel als je je skate met zo'n leuke kleurtjes alles en zo. Nice. Zou je dan eerder komen skaten hier? Of wil je eerder komen hangen of, of zitten met je vrienden? Het ziet er wel schoon uit. Maar dit zag er ook een beetje vies uit. En nu ziet het schoon uit, Nu dus zou je eerder zitten. Ja. Leuk! in ieder geval wat ik nog van vind. Yeah.